Siamo nel Paleolitico, più di due milioni di anni fa. Oggi il nostro amico Francis Scoprirà come creare da due pietre e qualche ramo secco il fuoco. Gli scienziati fino ad oggi hanno creduto che l'uomo della pietra avesse scoperto come gestirlo per sopravvivenza. Ma si sbagliavano. Francis accese il primo spinello di marijuana della storia. Fu così che nacque l'arte, la musica e l'amicizia tra il genere umano. E così avanti fino agli inizi del 1900, quando qualcuno la vietò, relegandola all'illegalità. Il vento del cambiamento, però, soffia sempre in poppa e per questo gli scienziati sono certi che si stia entrando in una nuova era, la Stone Age. This is a special question. We don't want you to smoke genetically modified ganja. We want you to smoke the real thing. We want you to smoke the natural herb. Some call it marijuana.